mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito bagenzi uyu ni umwanya udasanzwe kugira ngo dusangire namwe ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi mbere y'uko icigwa cy'uno munsi gitangira tugiye kubanza gukora ibintu bibiri ikintu cya mbere tugiye kubanza gukora ni kumva umutwe w'icigwa umutwe w'icigwa uvuga iteka rigiye gucirirwa abanze kumva imburi ibihano cyangwa ingingo ikomeye igiye gucirirwa gufatirwa umuntu wese yase kumva imburi mu cigwa c'uno munsi turi bwiheze ibintu bikomakomeye nk'ikintu murabona yuko abisi baheruka kugira inama ihambaye yari yahuje abantu bo ku isi iyo biswe kope ariko muri ino nama twisunze ibyo bari bagendereye byihuta ntashobora kubishyika ko amatwi adusumira mu bivugwa nuko uko atanyisho bashoboye gutora kandi bakavuga yuko botegekanye iyindi nama byihuse kugira ngo hashobore gutorwa umuti impamvu ki none ibyo byobyo byabaye turi buragira ayo mwa cigwa mwa cigwa kandi turi bunarabe imburi ubwami bw'ijuru buri ko buraha umuntu wese atuye ku isi na cyane cyane abibwira yuko bategereje ukugaruka kwa kabiri k'umwami wacu yesu kirisito dusenge turagushima cyane mwami urukundo rwawe kuba udutoye kandi muri uno mwanya kugira ngo dushikiye uvuze ubutumwa bwiza kuba uhaye none mwene data amahirwe yo gukurikirana icigwa cy'uno munsi umusabyi wawe ndakwinginga ngo mwami uyu mwene data umushoboze nk'uko uri buhishure amabanga ibyanditswe byawe byera ntabwo umuhe gufata ingingo ibereye no guhagarara ku ruhande rubereye mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen icigwa cy'uno munsi ni kivuga giti iteka rigiye gucirirwa abanze kumva imburi n'iryahe teka rigiye gucirirwa abantu banse kumva imburi hinge tubanze dusasire icigwa kugira ngo dushobore kugira amahirwe menshi kongerereza amahirwe menshi ku bantu bari kugikurikirana gutahura ikijuru uno munsi yifuza kubashikiriza hariya mucete cya kabiri cyanditswe na petero igice cya gatatu ku murongo waho w'icenda petero arabarira ati umwami imana yacu ntitebeje isezerano ryayo uko bamwe babyiyumvira petero uhereye mu gihe ciwe mbere no mwa kino gihe cacu natwebwe nyene abantu benshi barabona yuko isezerano ry'imana ritebye mwibuke yuko yesu hariya muri matayo yari yabwiye intumwa ati ndagiye ariko nzogaruka ibi ndabibabwiye bizonyaruka vuba byari ibintu bitazoceba petero aratubwira ati impamvu byabaye ibintu byo guteba ibintu womengo birarambiranye abenshi muri twebwe babigiyemo bakabivamo kubera guteba petero aravuga ati ntabwo imana yoyo mu ntimatima y'ibyiyumviro byayo kwari gutega isezerano ryayo oya ahubwo aravuga impamvu isezerano ryayo ryatebye agira ati ariko yihanganira mwebwe ntigomba ko hagira ababona ariko igomba ko bose bihana petero ubu noneho aduhaye icyiyumviro cyiza gikomeye aravuga ati kuba yesu kirisita ataraza ntabwo ari kubwiwe kuko wewe yari yifuza kuza kudukura hano mu isi ariko umutima wawe akara umutima wanjye akabona uri cyari ku by'isi uracizirikiye ku by'isi ntabwo ushaka kubivirira yesu akata avuga ati reka mbanze gufata ikindi gihe nkomange ndamwinginge ninginga abantu banje ndabe niburiburi yuko hoboneka abandi bihana yandi majambo wewe nyene ku giti cawe ni wowe yesu yihanganiye ariko kandi turi bubone mwa kino cigwa yuko hamwe wokwanka kumva imvura yiwe wihangana kugirira kuzohera n'ikindi cyanditswe cya kabiri turi burabe ni cyanditswe tubona mu cete cya mbere pawulo yandikiye abikorindo ni igice cyaho cy'icumi ku murongo waho wa cumi na gatatu haragira gute icete pawulo yandikiye abikorindo igice cya cumi igice cya mbere pawulo yandikiye abikorinto igice cy'icumi ku murongo wa cumi na gatatu haragira hati nta cabagerageje kitari icyo kwihanganira nta kitari icyo umuntu yoshobora kwihanganira ariko imana niyo kwizigirwa izobakundira ko mugeragezwa n'ibiruti byo mushobora ariko hamwe n'ikibagerageza azobacira icanzu kugira ngo mubone ingene mushobora kukihanganira izina ry'imana rihabwa icubahiro ni kubera iki none bino byanditswe bibiri tubizanye imbere y'uko rutangura icigwa bino byanditswe bije kutwereka ikintu kidasanzwe ubwa mbere twebwe ubwacu harakenewe imyiteguro ihagije kugira ngo yesu Kristo aze hama kandi imbere y'uko yesu Kristo aza nk'uko nawe yabanjije kubambwa ku musaraba akaronka akarengane gakomeye gushika mu rupfu no mu mvi mbere y'uko azuka niko no kugira ngo aseruke ku bicu abamukurikiye bagomba kubanza guhabwa ku gahamo kandi tuhebye kumva yuko kano gahamo ntigashobora kuza ku bantu batiteguye ubu rero ikintu cya mbere cy'icigwa iyi ya mbere turi kuyigenda ko kubera iki abantu bifuza abantu b'isi bifuza gutangaza dimashe hama ngo bahame abana b'imana basenga ku isabato kubera iki batari kubishikako inyishyu iba bibiri ibi bintu bibiri ubwa mbere wewe wategereza guhabwa agahano ntiwiteguye imana kandi ntishobora kukuzana k'agahamo nk'ikigeragezo ibona yuko utari utari bwihanganire ntibikunda yandi majambo turasaba iki noneho abitwa yuko bategereje kugaruka kwa yesu Kristo. uno munsi barasabwa ikintu kidasanzwe ikintu nacyo basabwa uno munsi kidasanzwe ni gutegura imitima yabo ngo yesu Kristo yinjire muri we basangire n'igihe cyo guhindura imitima byanditswe byera byerekana yuko abenshi mu bizera bo mwa gihe bakurikiye yesu nk'uko naba kera bari baramukurikiye kubw'inyungu z'umubiri ariko uno munsi duhabwa imburi ngo dukurikire yesu ku kubw'urukundo kugira ngo amahinduka ya yesu kirisito abane natwe muri ubwo buryo twitegure aha rero ibintu biriko biratahurika neza igihe cyo kwa yobu yobu satani yari yaragerageje kumukora ibintu byinshi ariko biranka satani yari yaramwase urunuka ariko biranka nta kantu na kamwe satani yari arekuriwe gukora ku mugorozi nk'uyu w'imana satani amaze kubisabira ubuhusha imana imana imaze kubirekura yobu yahuye n'ibigeragezo by'agasakisaki mu mwanya muto uwarazi yobu ntiyari kuba mubona wa wundi yari yarumvise yobu nk'umutunzi yari kuvuga ati uyu ntabwo ari yobu kubera yuko mu mwanya muto ibitero n'ibigeragezo bikomeye satani yarabirundanirije kuri uno mugororotsi w'imana ibi none biriko biratwigisha iki biriko biratwigisha by'uko ab'isi n'aho bokora amanama jana umuriyoni ariko imana itabarikuriye ibi sindi kuvuga ngo agahamu ntikazoba ariko agahamu kazoba kazoba ari mu gihe imana imaze kubura ati ubwoko bwanjye burahejeje imyiteguro ngaho rero genda mu bagerageze mpamvu rero mubona abisi bakora amanama bakayavamo ata kintu bafunditse ni kubera wowe na gihe tutiteguye kandi n'akaga gakomeye mu gihe twoguma uko nyine tutiteguye kubera yuko tuzoba turi ko turagarariza mwemu w'imana mwemu nawe ntazokomeza kunyinyurana n'abantu bafite imitima imeze uko niko ibyanditswe byera bivuga ariko kandi dufise amahirwe mu gihe ko twokwitegura kubera yuko agahamo kamaze kuza tubirabira kuri yobu hariya muri yakobo yakobo yanditse ikintu kidasanzwe hariya igice cya gatanu ku murongo wa cumi na rimwe igihe yobu yari ahereye kwihangana igihe ibigeragezo byose byari bimaze kumuza ko yasumbuye yagushijwe ibyiza by'umurengera niyi niwo munezero wacu uhagaze kuri iyi ngingo niho umunezero w'abizeye Yesu kirisiti uhagaze kubera yuko inyuma y'ako karengane gakomeye umunezero wabo n'ibyishimo n'ibyo basezeraniwe bizoba bigira bishike bigira umugenzi utegere icigwa cy'uno munsi witonze wumve icyo ijuru riko rirakwigisha uno munsi nka kino gihe cyacu satani ariko arakora iyo bwaba kugira ngo azimize umuntu uwo ari we wese ku byerekeye ino ngingo arashaka yuko abantu bazimira yewe arashaka yuko umuntu wese uko afatire ku kwari amuzimize akoresha uburyo bubiri bwiwe mu kuzimiza hamwe abaha ubutunzi abandi akabaha ubukene ni kuvuga ngo akorera mu mpande zose uruhande ruriya hamwe n'uruhande ruriya akorera mu mpande zibiri ndabibutse yuko n'imana nayo nyine ari gukora mu kuyungurura mu gukora ishungura ikura ibitobwa nayo nyine iraba impande zibiri irajya inyuma ikaraba abari inyuma abasigaye inyuma igakuramo yari aba nabo hariya birutse kubera yuko satani iyo wirutse aca akongerereza imbaraga kugira ngo usige kirisito satani iyo abonye witonze agusiga inyuma aca agufatira inyuma kugira ngo kirisito yesi agusige iyo wirutse aca kwirukisha cyane kugira ngo usige kirisito buno buryo nibwo akoramo ubuhendanyi bwiwe rero mwa buno buryo nibwo na yesu Kristo we wacaraba abo bari kumwe abamusize arakata iryo nishungura bakagenda ku ruhande rwa satani abasigaye inyuma gakata nabo bakagenda ku ruhande rwa satani satani rero murumva buno buryo nibwo ariko arakoramo bino bintu ni kubera iki none hari kuba amanama ku mbuga ngurukanobumenyi z'abatware b'isi bagashyira ko bagashyira akati mu nama iza nk'akaruru mu binyamakuru bari baratanga nk'umukuru w'inama nshingamateka ya amerika nasi yari yavuze yuko ngo ni byiza yuko twakoresha ibyiyumviro biboneka muri rawudatosi kugira ngo dushobore gutorera umuti hari hasohotse ibinyamakuru byinshi byerekana yuko iyo nama ya kope venisi yagomba gutorera umuti w'ihindagurika ry'ikirere yifashishije kweza dimanshi kira noneho murabona yuko nta nyinshi yatowe kubera yuko icyiyumviro cyo kweza dimanshi kitashoboye gushikwako none mbega ikibazo ngatwibaza ni kubera bo batabishaka oya ahubwo imana yoyo niyo itabishatse yarababujije ati nta kintu na kimwe mushobora gupfunika kuri iyo ngingo ntabarekuriye muri ubwo buryo mwatuno tunama n'ayo majambo byose bivugwa birifashishwa n'abavugabutumwa benshi maze bakerekana igihe kigeze kubera yuko nibyo bibiri biduhamagarira kuraba ibiri ko biraba kugira ngo dushobore kwerekana igihe kigeze haba abantu bakabyumva bamara kubyumva ukaza wumva umuntu akubwiye ati muri bibiri na cumi n'umunani habaye inama y'ipari muvuga yuko bagira beze dimanshi ariko ntibyabaye hano agaca akubwira ati muri demire venteye naho mu kwa cumi na rimwe harabaye inama muvuga yuko bagira beza dimanshi naho nibyabaye hagira habe yindi naho uyu muntu azovuga ati yuko niko byamye nimureke kuza mubesha ibyo n'ububeshi kubera yuko hari abantu ku isi badashaka kumva yuko yesu kirisita agira aze birundanirije mu icaha icaha cyabo kitabemerera yuko bagenda gusanganira yesu kirisito bano bantu satani abereka ibishinga ntahe by'utwumiza kugira ngo igihe cyose bumva yuko yesu kirisita agiye kugaruka ntibikebuke ngo bihane ibyaha byabo byamara bagume mu buzimire bisinziriye nta kazoza niko byamye mu bihumbi bibiri baravuze yuko yesu kirisi agira muri bibiri na cumi na gatanu baravuga yuko yesu kirisi agira hari ubundi nawe numvise ngo igihe habaye tiemayi ku isi yose bavuze ngo yesu kirisi azoca inyuma ya tiemayi n'ibindi byinshi none ko ariko bahoze bavuga maze bano bantu kugeza n'aho bava mu kwizera bakaguma bavuga ati niko byamye niko byamye iyo ntumbero ya satana afise afashe akoresha iby'imana akabikopiya maze akabizana ari pirate kugira ngo turazi neza yuko biriya bizoba ari uko imana ibirekuye iyumvi rero nawe kuko ab'isi na satani bobo bobo bari ntibaryoherwa n'umuntu ariko arasenga kirisita ariko arasenga imana iyaba imana itari dushize ku burinzi uno munsi tuba turi mu mabohero uno munsi baba bari ko baratwica uno munsi baba bari ko baratugirira nabi ariko kubera uburinzi bw'imana turatona ibi bimeze nko ku bantu batinya abarozi hari umuntu uzasanga atinya umurozi ngo yondoka yondoka nagana kubwire mugenzi yuko guhera uno munsi n'ibihe byose wabayeho hari abantu benshi bakuroga ariko uburinzi bw'imana bukakuzigama ubwo burozi ntibubushike ko nuko bimeze no kwabiriye satani yanka abasenga kirisiti urunuka nk'uko yanka Kristu ubwiwe ntabwo yo kwishima ntabwo yoreka gufatira ingingo mbi ubwoko bwera yamara bariya babikora ari uko gusa imana irekuye itarekuye ntawokora ko ku muntu yahawe umugisha n'imana hama rero yamara kubona ananiwe agaca aza kuri ba banyantege nke agaca akoresha ibyo babyigwa impanuro babyigwa ubutumwa bwiza atoya reka niko byane niko byane uwo ni umugwi wa mbere duhegeye kuraba uwundi mugwi nawo ni umugwi twokwitwa w'abantu b'abahubutsi abantu b'abahubutsi reka tubanze tuvuge bimwe imbere y'uko turaba akarorero kaboneka muri bibiliya abantu b'abahubutsi ni ba bandi bumva ikintu bagaca bagikuririza bagaca bakigendera ko nk'aho hari ikintu gikomeye cyabaye hari nk'umuntu uzoza wumva avuga ati niba bagiye gukora inama hariya mu bwongereza iresikowe kandi tukaba twamaze kubona ibyemezo n'ibivugwa na paradi kuri ibizokwigwa tukabona yuko bigendereza ku bigendereye ku itangazwa rya dimanshi abo bantu bagaca bemeza yuko itangazwa rya dimanshi ryanga ryakunda rigomba kuba kandi ibyo bintu bitaraba nka kino gihe hariho abantu bashaka kuvugira papa ibintu atavuze eh, bashaka kuvuga ngo papa yatangaje dimanshi kandi papi ibyo bintu atabivuze ndagira ngo mubanze twigire kwa kino kintu cyashikiye Yerusalemu igihe cy'Yerusalemu igihe abaromani bateye Yerusalemu bwa mbere ngo barayikikuje bayikikuje baragira ubwoba ubwabo ngo imana ibatera ubwoba bibuke yuko imana yari yasezeraniye abisirayeli yuko ntibayumvira izuba rwanirira abisirayeli bari bararwanye intambara nyinshi badakoresheje amasasu nibuke yuko hari aho bakoresheje kuvuza ingoma hariho abakoresheje utundi twumiza imana irabagwanirira baratsinda muri ubwo buryo nyine ibyanditswe byera byerekana ngo mu gihe abaromani bari bakikije Yerusalemu ubwabo bonyine baratinye barahunga basubira inyuma ibyanditswe byera byerekana yuko ngo ingabo ingabo zaciye z'abayuda zaciye zigenda zibakurikiye zirabica zirabagirira nabi abaromani baratsindwa muri ubwo buryo nyine hari abantu baciye baheraho aho nyine baca bahungira muri ya misozi miremire bamaze guhunga bamara imyaka itatu n'igice kubera yuko abaromani bongeye kugaruka gutera bongeye kugaruka gutera inyuma y'imyaka itatu ariko mugenzi nashaka ngo urabire akarurungo ngaha iyo umuntu afashe ingingo igihe igihe kitaragera bimumerera nabi cyane mwa kino gihe ba bandi basigaye Yerusalemu abana babo bari ko bariga abana babo bari ko barajya bari bari mu munezero imyaka itatu yose ni myinshi bagomba kugenda inyuma y'imyaka itatu nibura inyuma y'imyaka itatu ibi rero ndi kubizana kubera iki ndabizanye kwa kino kintu bidasanzwe mu gihe tuzirikana neza yuko ibintu bizoba ari uko imana irekuye hama ibintu bitaraba wewe ugaca ufata ingingo zo guhunga ngo ngiye mu misozi ndahebya akazi ndahebya amashuri inyuma y'imyaka ibiri bya bindi wamaze wari kuriyumvira yuko bitabaye abenshi mwa kino gihe bari kubagenda basubira kunywa inzoga ubu ni ngorerwa bafite abagore benshi kubera yuko ibyo bari biteze bagiye kubyirukamwo barakuririza gusa hama baca barabibura none ubu ni ngorerwa none ubu n'ababenshi ubu bafise abagore benshi barapfuye mu byizegwa mugenzi nagira ndaguhanure ndaguhigura ikomeye muri munsi tugomba kuyoboka ibyanditswe byera kurusha uko twoyoboka ibyavuzwe n'umuntu ucanye n'umugu w'abantu cyangwa ibyakozwe n'abantu nama nabibabwiye kenshi yuko ibikorwa n'umuntu wese ari mu satani umuntu wese ari mu icaha akora ibintu bihimbaza satani agashobora kuvuga ukuri mu bintu byose yaguze ibintu ashobora kwerekana no gukora byose bitegereza kuba birimo ibihesha ubuganza muri w’icubahiro. umuntu muri we haganzwa haganza Kristo, ategerezwa gukora ibihesha Kristo icyubahiro umuntu muri we haganza icyaha agomba gukora ibihesha satani icyubahiro nta mpamvu yo guhubuka rero mwa kino gihe birakwiye yuko dutahura tukarabira akarorero k'isamburwa rya yerusalemu tukakaraba kugira ngo turabe iki byanditswe noneho bikagereranya no mwa kino gihe cyacu yerusalemu mwa kino gihe cyacu ni iki yerusalemu mwa kino gihe cyacu ni inosi yacu yose hari abantu bigisha bavuga ngo yerusalemu kumbure woba ari umujyi wa bujumbura kandi bakavuga ati ni umujyi wa new york bakimbwira yuko yerusalemu ariyo ari umujyi cyangwa agahande kamwe ko muri ino oya yerusalemu ni ino yacu yose niko ibyanditswe byera bibyerekana hama hari n'abandi bavuga ati yerusalemu bari rishengeri shanya yerusalemu n'ishengero ririya yamara ibyandiko inyandiko zera zonzo zerekana yuko yerusalemu iri kuvugwa mwa kino gihe cyacu ni iy'isi yacu yose reka tugende ku busobanuro bwa yerusalemu kugira ngo dushobore gutahura icyo twakora mwa kino gihe imisozi miremire nayo abayuda bahamagarirwa guhungiramo mwa kino gihe cyacu imisozi dufise miremire ahantu ho kwihisha hahambaye atakintu na kimwe gishobora kudushikira ni muri yesu kirisito gusa nta handi hantu dufise ho guhungira imisozi miremire iri kuvugwa ngaha mu ino nkuru ya yerusalemu abisirayeli bategerezwa guhungiramwo abakristo b'ukuri bahungiyemo ni muri yesu kirisito gusa muri yesu gusa niho honyine hategerezwa guhungirwa mwa kino gihe cyacu guheba amashuri hamwe n'indimiro nibyo bari bararimiye ibyisirayeri nta kino gihe biragereranywa amarushwa n'ibigeragezo abahungiye muri yesu kirisito bagomba kujyamo igihe abisirayeli bari bari mu misozi miremire barabuze ibyo bajya barabyihanganira barabuze ibyo bambara abana babo bari baravuye ku mashuri bari barahuye n'ibibazo byinshi cyane bino bibazo byose bigereranywa bigereranya amarushwa n'ibibazo n'ibigeragezo abantu bahungiye muri yesu kirisito bagomba guhura nabyo harimo n'agahamo gaheruka kazoba gahagaze kuri dimanshe n'isabato nibyo bigereranya ni kuvuga ngo bino byose by'ibigeragezo duhura nabyo abahungiye muri yesu kirisito urabakwanka urabakugirira nabi urabakuvuga nabi kugeza ku kigeragezo gikomeye cy'agahamo nk'uko twamaze kubibona nibyo bigereranywa n'ano marushwa abisirayeli bahuriye mu misozi miremire bari barahungiyemo ubu rero ntawe ukwiye guhubuka tugiye kuraba noneho icyo imana ihamagarira umuntu wese mwa kino gihe cyacu reka tubanze dukomeze guserangura neza hariya muri ruka igihe cya mirongo ibiri na rimwe ku murongo wa mirongo ibiri gushikara ku murongo wa mirongo ibiri na rimwe yesu yari yabariye abisirayeli ari kumwe n'intumwa ziwe arazibwira ati nimwabona rero ikizira cy'ubuyobe gihagaze ahantu hera aho rero abantu basoma bazoce biyubara nka gihe ibintu biriko biravugwa biboneka hariya mu vyahishuriwe yohana igice cya cumi na gatatu ku murongo wa cumi na rimwe gushika na cumi n'umunani aho herekana yuko imbere y'aho iyi si irangirira amerika yagomba kugira ingufu nyinshi zikomeye hama kandi izo ngufu zazo ikazoziha zikazogitera nk'ububasha ngo ikimenyetso canke igishushanyo c'igikoko ngo gisengwe kandi hicishe abatazogisenga bose mwa kino gihe rero ahantu turi ko turarabira yuko Yerusalemu yo mwa kino gihe kurimbuka nuko igishushanyo cy'igikoko kiriko kiraremaremwa kandi biri kunugwanugwa cyane yuko leta zunze ubumwe za amerika zitegerezwa guha icyo gishushanyo ngo kivuge kandi cyicisha abatazogisenga kuvuga kwa kino gishushanyo nagira ndabibagarukire ko naho twabibonye igishushanyo cy'igikoko ni bw'amadini yaguye ni bw'amadini yaguye kumbure turi bugaruke ku gati mu hama kandi muri ano madini turi buyavuge turi buvuge kino gishushanyo neza hano hepfo ariko kandi iyo yesu no munsi aratuburira ngo nitwabona nibyo bitanguye noneho gufondafondwa duce tumenya yuko igihe rero cyo guhungira mu misozi miremure gishyitse yewe ukuntu bibabaje mwa kino gihe abantu batahuye kino cyanditswe nabi bari kuduga imisozi bari kujya mu mashamba za kibira hamwe n'ahandi hari abantu nta kino gihe bariko barahendwa n'urucanco ariko baranka kudandaza abandi bariko baradandaza babayeho neza ariko bobo bariko bararondera ahantu bigeze ari umuntu ariko arambara ngo turahungira hehe none gasha urahungira hehe utemeye kurungira muri yesu kirisito ntugende mu buzi bw'imbino indikino gupfe nta handi hantu bibiri tubwira mwakino gihe cyacu kubungira nta nagera kubwire mugenzi uri kurakurikirana kino cigwa kubera mu buryo bwa informatiki hari amapareye resitaye ku buryo umuntu ashobora kuba ari bujumbura akamenya pozisiyo ahagazemo hariho pozisiyo muri ubwo buryo umuntu ari muri amerika ashobora kwayesitara gushyiraho amapareye yiwe akamufasha kuraba ibintu biri mu kibira nka kino gihe hari uburyo buteye imbere cyane ab'isi na satani baraciye akenge ko gukora ikibi cyose nta kibi cyobananira ntacyo uburinzi ahantu ho kurinda imbantu ufise honyine ni gufata imitima yacu tukayegurira yesu kirisito gusa guhungira muri yesu kirisito ni kuvuga ngo igihe rero tubona bino bimenyetso murabona igihe abaroma bazunguruka yerusalemu ubwa mbere cyari ikimenyetso gikomeye ku bisirayeri igihe baba ariko barakora amanama tubona n'ibyo bavuga n'ibyo bakura n'imyiteguro barimo ni ikimenyetso gikomeye kiburira abantu batuye ku isi gufata ingingo zo guhungira muri yesu kirisito gufata ingingo yo kurondera ubweranda buhambaye muri yesu kirisito iyo ikomeye uno munsi mugenzi ijuru ririko riraguhamagarira igihe abaroma bari bamaze kuza ubwa kabiri noneho bakongera gukikiza yerusalemu barongowe n'umwami n'umuhanga yitwa titusi imana yararondeye gukingira urushengero rw'Yerusalemu ihuma amaso titusi titusi aravuga ati ruriya rusengero sindi burusambure kumbure nanjye gombera ndarugira ahantu hanje ingoro yanjye yo kwiberamo titusi afata ingingo yo kutazobomora ruriya rusengero rw'imana abayuda abasaba ati ndabinginze nimusohoke mwivireyo ngaho ndabareka mugende kubera yashaka yuko nawe yigarurira iyo ngoro ariko yari imana yari yifuza gukingira ingoro Yerusalemu ibyanditswe byera byerekana ngo abayuda barahawe inguri kandi ngo iyo bemera kuva muri urwo rusengero bakagenda kugira ngo bakingire ingoro y'imana ntibomoke bari kuba barokotse ntibari gupfa yamara barananiwe no gukingira ingoro y'uhoraho uno munsi tubwirwa yuko ingoro y'uhoraha ari umutima wawe ari n'umutima wanjye imana mu gihe ibigeragezo by'isukiranya bitujana mu caha ari byinshi imana yatanze amahirwe yo gukingira imitima y'abantu bose bizeye yesu kirisito tugomba kumvira inama y'ijuru itangwa n'ibyanditswe byera kugira ngo imitima yacu irindwe ingoro zo mu mitima yacu z'imana zoye gusambagurika ngo zifatiwe n'abadayimoni zatwarwa n'umutware mubi w'iby'isi ikigwa kiri kurangira ikigwa kiri kurangira ariko nk'uko nabivuze tugiye kurabira hamwe ikintu kidasanzwe amarorerwa Yerusalemu yabonye niyo inosi yacu igiye kubona babuloni nk'uko dusanzwe tubizi nibyo bigereranya ibintu bizokwiyunga kugira ngo biforome igishushanyo cy'igikoko hama leta zunze ubumwe za amerika naho ishobore guha icyo gishushanyo cy'igikoko kuvuga no gusengwa no kwicisha abantu bose batazokwemera kugisenga bwa mbere mu mugwi wa mbere ni umugwi w'abantu baruhuka dimanshi nagiraga ngo bigutse neza gushika ubu nta kimenyetso cy'igikoko kirashingwa ariko kiriko kirashingwa kandi kizoca cicwa buroni mu gihe itangazwa rya dimanshi rizoba ritangaje kubera yuko nicyo gihe n'ikimenye na dimashi izoba ibaye ikimenyetso cy'igikoko muri ubwo buryo abantu bose bazabaruhuka dimanshi bashyizwe ko kimenyetso cy'igikombe rero abantu bose baruhukana imashi mwa kino gihe baba bari kubarongereza amahirwe menshi yo kuzoshigwa kw'ikimenyetso cy'igikoko yamara muri bo baruhukana imashi mwa kino gihe ijambo ry'imana rimbarira ngo hariho abazokumva ijwi ry'umwungere ribaburira Hari abazokumva rino jwi ry'ubutumwa bwiza turiko turavuga bubaburira maze bafata ingingo yo kwitandukanya n'abasenga dimashi bahitemo kwizera yesu kirisito kugira ngo nabo baruhuke isabato ku rugero rubereye umugwi wa kabiri ni umugwi w'abapagani abantu bose batasenga abantu bose basenga ibigirwamana abantu bose bumva imburi hama bakanka kuyumvira abantu bumva ubutumwa bwiza nk'ubu bubahamagarira kuza ku rufatiro bakabwirengagiza bakitegereza ati mwebwe abategereje kugaruka kwa yesu kirisito muri abagomotsi mwebwe muratoteza ayandi madini mwebwe muvuga ibitari byo mwebwe muriyemera nta rindi dini mwemera none turyemere gutera itavuguko twebwe abarorereye ukugaruka kwa yesu Kristo twasigiwe imburi idasanzwe n'ijuru duhamagarirwa kugumya ibyanditswe byera no kuzigama inyigisho nzima iboneka muri bibiliya umuntu wese yotsa avuga ibinyuranye n'ibyanditswe biboneka muri bibiliya ntidushobora kugendera kuri we rero abantu bose batemera inyigisho za bibiliya bose bagomba nabo nyine kuzokwifatanya n'ano mashengero yishyize hamwe kugira ngo aforome icyo bibiliya yisebo baburone ubundi muguru wa gatatu nawe n'uwahe umuguru wa gatatu uzova mu bagararike nabandi bandi buriye urufatiro bagasanga womengo ruragoramye bagasanga womenga umushinga umeze nabi bagahitamo kururuka kugira ngo batore amafuti urufatiro aba nabo bari mu bantu bapinze ibyanditswe byera aba kandi bari no muri ba bandi bashaka gutegeka ibyanditswe byera hari abantu banga ibyanditswe byera hakabaho n'abandi bagenda kwiga ibyanditswe byera bagaca bategeka ibyanditswe byera mu bisanzwe imana iba iri hariya igihe tuba turiko turasoma ibyanditswe byera tuba turiko turavugana n'imana hari abantu banga kuvugana n'imana hari abantu banga gusenga hari abantu banga kwiga ibyanditswe byera hari n'abandi bagenda kuvugana n'imana nta ngo imana ibabwire bagaca batangura kwitegeka ati imana ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi ni kuvuga ngo bishiraho byanditswe batangura kugendera ku migenzi y'abafarisayo nk'uko twabibonye ibisi bigarukeko bano bose rero nibo bazoca bajya muri babuloni ibi rero biri guforomwa ino migwi yose iri gutera yiyegeranya satana ari kubanza umugwi wose akawushyira hariya uwundi hariya uwundi hariya hama nyuma bose bazoca baza biteranye babe ikintu kimwe ikintu dusabwa tubanzwa n'iki mbega yesu ko tumaze kumva ino igiye kurimbuka mbega yesu ya niwe aganza mu buzima bwawe hariya mu gitabo cya matayo igice cya mirongo ine na kane ku murongo waho wa mirongo itatu inyuma y'agahamo agahamo kamaze kurangira matayo igice cyaho cya mirongo ibiri na kane ku murongo waho wa mirongo itatu agira hati ubona ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera mu ijuru niho amoko yose yo mu isi azoboroga bazobona umwana w'umuntu ajye mu bicu byo mu ijuru hari n'ububasha n'ubwiza bwinshi yesu aravuga ati hanyuma y'ibyo imburi ikaba iriko iratangwa abakristo bahejeje guhabwa agahamo yesu kirisita azocaza kugira ngo abantu bose bigumije kuri ino si barandukane n'ino si hariya mu gitabo cya kabiri paburo yandikiye abitesalonika paburo yandikiye abitesalonika igice cyaho igice cya kabiri paburo yandikiye abitesalonika igice cyaho cya kabiri umurongo waho w'umunani pawulo atubwira iki mu by'ukuri avuga ati niho wa muganiji azohishurwa iki gihe yesu kirisita azoba aserutse ni ukuvuga ngo wa muganiji satani azogaragarira mu muntu uwo ari we wese yemeye ku bubiko bwiwe umwe umwami yesu azokwishisha impemu ziva mu kanwa kiwe azomuturiza uguseruka kuguza kwiwe igihe yesu kristo azoza umuntu wese yagize inosi ubuhungiro umuntu wese yakunze iby'isi umuntu wese yanze kumva imburi umuntu wese yigize agakomeye umuntu wese yanze guca bugufi umuntu wese yanze kugendera mu nzira ya yesu kirisiti yo guca bugufi azoca turigwa n'ubwiza bwiwe umuntu wese hatazoba haganza kirisito muri hakaba haganza satani azoca umuriro azoturigwa n'ubwiza bwa kirisito icyo gituma ijambo ry'imana rituburira reka tubwira ati ku gihe cy'iherezo hazoba utumiza twinshi hazoba ibintu bikomeye ibiza imiriro itibuke bye abantu bakora ibintu by'ibitangaza byinshi hazoba kuvugishwa n'abadayimoni kwizera impemu z'abadayimoni kuvugana n'imizimu hamwe n'ibindi hari abantu bari kuvuga ngo beretswe ngo imana yambariye ibi yambariye ibi yambariye ibi yambariye ibi hama benshi n'ibinyoma by'ukuri bakabivangitiranya bagaca babesha abantu ngo utabwira umwikiye bagenzi bawe ngo uri bubone ibi uri bubone ibi nibyo yabiguhenze ugaca usanga umuntu yari yitwa ngo ni umukristo ariko arakuriritse aparitaje aparitaje ibintu bitagira icyo byigisha mu gakiza nyamara ibyigwa nk'ibi bifasha abantu mu kwegurira yesu ubuzima bwabo bwose nta muntu abiparitaja oya ntawe rero ngo mwa gihe yesu avuga yuko tuzokimenyeshwa n'ibintu bikomakomeye yesu avuga ngo mube maso nange ndakubwira wowe nanjye ngo tube maso mariko igice cya cumi na gatatu umurongo wa mirongo itatu na gatanu hariya abitekiwe abantu bose yesu kirisita agiye kuza kubera yuko hano muri luka igice cya mirongo ibiri na rimwe ku mirongo mirongo ibiri na gatanu hatwereka yuko yesu kirisito ari ku rugi ari hafi kandi abantu azosanga batiteguye bazobona ibyago bikomeye nk'ibyo abanse gusohoka muri yerusalemu yo mu gihe cya kera babonye mbere ibyanditswe byera byerekana ngo ibibazo n'amarushwa abayuda babonye abanze gusohoka Yerusalemu babonye ngo ntibishobora kugereranywa n'ibibazo n'amarushwa n'umubabaro umuntu yigumiye mu by'isi azobona icyo gihe yesu kirisita azoba azoba n’umubabaro umubabaro uhambaye bagenzi agahabwa ntabwo ari umubabaro iyo turi ko turavuga amarushwa isi izobona ntabwo tuba turiho turavuga agahabwa agahamo kazobirigera nkezo kandi tugomba kuzobyihanganira niko cyatweretse byanga byakunda tuzobyihanganira utoshobora kubyihanganira ni utazoba yaratoranijwe gusa ariko ngo abantu bo bigumije ku by'isi inyuma y'ibyo yesu kirisito ahazogarukira bazobona amarushwa bwenzi ni igihe cyawe cyo gufata ingingo noneho kwegurira ubuzima bwawe yesu kirisito ngo abe waganza cyane kubwegurira satani kwemera yesu kirisito aguhe kwitondera ibyagezwe by'imana cyangwa umwihakanira imbere y'abantu mu kwica ibyagezwe by'imana kwemera gushyiraho ikimenyetso cy'imana ari cyo kugororoka mu buryo butagaragara ariko mu buryo buboneka ari isabato cyane wemere gushyiraho ikimenyetso cy'igikoko mu buryo butagaragara ari icyaha ariko mu buryo bugaragara naho ari dimanshe utegereza guhitamo bibiri mw'ino ntambara y'ukuri n'ikinyoma ugomba guhitamo ukuri ugashyira hejuru yesu kirisito ugomba guhitamo ikinyoma naho ugashyira hejuru satani ibi biroroshye nyamara ndakubwira yuko abantu bose banse kirisito bazobabazwa imbere ya Kristo, uru rukundo yesu agukunda atuma akurungikira ubutumwa bwiza buri minsi yose ruzokongera kwigaragaza igihe uzoba uri werekanwe wereka utwigoro twinshi wari warakorewe ariko wanka kumva ukuri ubwo muragarariza ati ibyo ni iby'iwawe kandi we buri minsi yose wigisha ibintu bimwe ariko umuvuga we kiriya cyose wigisha ibintu bimwe imana ikeneye nyine iyo mburi niyo ibereye niba nguma wumve ibyo nigisha kari bimwe ubundi nibyo imana yabonye we ko byo bikubereye ko ari byo ukeneye kubwirwa wabanje kuraba ati ibi narabyitondeye nabihejeje ngaho rero nyigisha ibindi umbarira ati tangura wigisha ibindi biriya narabihejeje kuko n'imburi itangwa n'ijuru mugenzi ndakubwira inama gufata ingingo gutandukana n'icaha bicitwa uno munsi kugira ngo buno butumwa tuvuga twitegure gusanganira umwana wacu yesu kirisito mu gihe nk'iki duhungire muri yesu kuko ariho honyine hasigaye ubuhungiro mugenzi wakire ijambo ry'imana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 gira nawe icyo uterereye mwa kino gihugu dukorera imana mu gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi